是否有很多问号为乌托邦有人 就还有 V 专柜买的，这款很难抢，被我抢到了。就两万多，不贵不贵，主要是自己喜欢。我是说你电话，想那么长时间都不接你，你聋了？喂。借你的钱，过两天就还你。知道你别催了。 别笑，呃，左右转一 thầy Hữu mình nghe Đây là món sáo lỗ sồi sở hmm, Còn đây là gạch sầu mang Riêng cái món này mới ngon nè Đây là ngúa chiên dầu Nói chung là ngon lắm Ha ha ha ha ha! ê, ê, ê. tao đội nón tao để bảo vệ cái não mày không có não thì đậu nón chi mà cho nóng da đầu mày không có não thì đậu nón chi mà cho nóng da đầu

一支穿云箭，千军万马来相见。